Ola, bons días. Eh, vémonos de novo aquí eh, en unhos momentos na que a situación a nivel internacional e a nivel de Europa e a nivel do Estado español é tremendamente complicada Conocendo esa situación podemos prever cada un de nosotros que as vamos a pasar bastante jodidas sin querer ser negativos nin pesimistas ante a situación, a verdade é que temos que recoñecer que a situación xeral, tanto política como económica, non é como para aplaudir. Decía que vémonos aquí de novo despois de que o pasado 9 de xuño os pensionistas do conxunto do Estado nos concentrábamos diante do Parlamento en Madrid, frente ao Congreso dos Diputados, para protestar contra a tramitación do proxecto de lei para o fomento das dos pans de pensións de emprego. Con esta concentración, os pensionistas queríamos mostrar o noso rechazo máis rotundo aos novos plans de emprego colectivos e para elo dábamos nosas razóns para exixir a súa retirada. Exixíamos ao Executivo de Pedro Sánchez que retirara do trámite parlamentario un proxecto de lei que nunca debeu de sair a luz e menos da man dun goberno de progreso o movimento pensionista denunciamos que o proxecto de lei diseñado polo ministro de Inclusión e Seguridade Social, José Luis Escribá, empobrece as pensións públicas e abre a porta de par en par a súa privatización futura. O seu objetivo principal é estender os plans privados complementarios de pensións impulsados do Estado e por medio da negociación colectiva, mentras que a súa xestión será entregada ás entidades financieras, aseguradoras privadas e aos mismos agentes sociais que firmarán os convenios colectivos e que tamén formarán parte da Comisión de Control dos novos plans de pensión. implica a súa vez que se recorta o sistema público de pensión impulsase planes privados de pensión para beneficio de las grandes entidades financieras privadas que verán aumentar su negocio en miles de millones de euros. afirmamos que no es difícil de imaginar cómo se puede sobrevivir con una mensualidad de un poco más de 400 euros, cada, cuando cada céntimo contra para llegar a su momento. La elevada inflación es actualmente imprevisible y tribunales está acentuando muchísimo más la gravedad de la situación. Sin embargo, saludamos su acuerdo alcanzado por el gobierno para incrementar un 15% as pensións non contributivas, as de viudade, as de orfandade ou invalidez, así como o ingreso mínimo vital vital que tamén se incrementa un 15%, no marco da loita contra os efectos da inflación e as graves consecuencias da guerra de Ucraína. Os beneficiarios destas pensións non contributivas aumentarán os seus ingresos entre 60 e 100 euros mensual. Resaltar de todas estas, de eh, que todas estas pequenas conquistas estánse a conseguir pola movilización do consulto de cidadáns, pero sobre todo pola movilización do movimento pensionista do consulto do Estado. Decir que estamos a seguir demandando objetivos. A defensa integral do sistema público de pensións en toda a súa amplitude. Acabar con a brecha de xénero. Demandamos para os traballadores convenios colectivos que recollan unha subida igual ao IPC real, pois non nos encontramos ante unha inflación que non víamos desde hai moito tempo demandamos defensa do conxunto dos servicios públicos coa xestión 100% pública non os plans privados de empresa pensión mínima igual ao salario mínimo aplicación do IPC real non podemos seguir perdendo poder adquisitivo no ano 2021 perdimos un 3% do poder adquisitivo Recordade que o ano pasado tuvemos un 5,5 e se nos aplicou un 2,5 do IPC real. Exiximos tamén auditoría das contas da Seguridade Social desde o ano 67 e que esa auditoría sea levada a cabo por persoal independente no cal poidamos depositar a nosa confianza. Queremos saber a donde foron parar os casi 170.000 millóns de euros que desapareceron da Caixa da Seguridade Social durante o período de gobernos do PP-PSOE. Demandamos tamén con urxencia a creación de residencias para maiores, residencias públicas dignas, 100% públicas. Queremos plantexar tamén algunhas reflexións á clase política en xeral. Primeiro, dixeron que nosotros, os pensionistas, non entendíamos de política, que había que esperar. Despois, cando fomos ponendo descoberto seus chalaneos parlamentarios, chamáronos talibáns, porque pedíamos transparencia, claridade é unha auditoría das contas da Seguridade Social por lei que finalmente conseguimos e que o ministro Escribá se está resistindo a aplicar. Cando, existi, cando exixíamos un reparto máis xusto das cargas a través do IPC real, chamáronnos viejunos. Meses despois, cando rompíamos o discurso de dirigentes sindicais e exixíamos a auditoría. Algún dirixente sindical tamén calificaba a demanda como unha ocurrencia dos pensionistas. Esa ocurrencia, para o seu disgusto, transformouse en lei. Non foron os políticos nes impuseron esa lei, senón a movilización sostida de eses viejunos e non con eles, senón a pesar de eles. Afortunadamente, non todos os políticos son iguais. Algúns puxéronse do, do lado do movimento pensionista. Mentras moitos deles baixan a cara avergoñado, non se atreven a mirarnos, saben e non poden ignorado que están facilitando a venta das pensións presentes e futuras ás corporacións financieras. o día 9 de xuño deste ano foi un día aciago para a esquerda social deste país. O actual goberno aprobaba a lei de impulso dos plans de prego. A excusa a de sempre. Debemos cumplir coas exixencias de Bruselas para aliviar outro dos tramos do plan Next, Next Generation A proposta da lei foi votada, como todos sabedes, por un con un asustado resultado. A favor, 172 votos, en contra, 164. Así, pois, o proceso de privatización toma o impulso que os fondos financeiros exixían, pero que o movimento pensionista vai facer todo o posible para impedir. Para finalizar, compañeiros e compañeiras, queremos trasladar ao conxunto de cidadáns, pensionistas e traballadores en xeral que a nosa loita deu para quedarse e que non vamos a deixar a rúa hasta conseguir nosos objetivos. Non nos van facer retroceder. Queremos garantir para todos e todas unhas pensións públicas dignas, xustas e suficientes Queremos deixar ás xeracións futuras un sistema público de pensións mellor que o que nosotros nos encontramos. Sabemos como facelo. A mobilización foi sempre a ferramenta que nos permitiu conseguir avances e sigue sendo o instrumento fundamental para conseguir facer posibles as nosas reivindicacións. Compañeiros e compañeiras, A miña intervención finaliza aquí, agradecendo a participación de todos vos. Temos que ser constantes e a situación pasa pola movilización. O goberno actual necesita que a calle se mova. Digo, o necesita, é dicir, necesita encontrar argumentos para dicirlle a dereita que a calle está quente. Por lo tanto, estamos traballando en dúas direccións. Os ciudadáns os mobilizamos e os ciudadáns coa mobilización lle están dicindo ao goberno actual que hai que cambiar as cousas, que hai que cambiarlas de forma rotunda. Por lo tanto, compañeiros, a clave está, atemos nosotros as nosas mãos vayámonos, vayamos tendo en conta que a situación é moi complicada, vai a ser máis complicada dentro de un tempo determinado e non hai outra salida máis que a movilización. Non hai outra, vayámonos metendo na cabeza porque ese é o noso sentido. De todas maneiras, quería anunciar o siguiente. O día 7, verde, 7 de outubro, vamos a facer unha, un acto no salón da Escola de Formación Profesional de Ferrolterra no barrio de Recibir. Vai a vir o compañeiro Xavier Pérez, economista e escritor, sobre a inflación, pacto de rentas e recorte de pensión. Vamos estar en contacto, xa vos informaremos, por tanto, tomade nota. Estamos a preparar un viaxe a Madrid para o 15 de outubro, sábado para confluir nunha gran mobilización donde participaremos o conxunto do movimento pensionista do Estado a partir da próxima semana empezaremos a traballar no asunto vos tendremos informados temos na mesa documentos para recollida de firmas para demandar eh, aplicación do IPC real e ademais tamén vos quero informar que desde o movimento pensionista estamos asesorando a compañeiros e compañeiras que xa están xubilados porque hai en marcha dúas reclamacións, compañeiros e compañeiras. Seguramente moitos xa estaredes ao tanto da cuestión. Hai unha reclamación posta en marcha para demandar complemento por maternidade para aqueles que cumpriron eh, anos 65 a partir do 16 polo tanto temos aquí información e hai outra reclamación para aqueles compañeiros que empezaron a traballar antes do ano 1967 entonces aqueles compañeiros ou compañeiras que non estén ao tanto do tema e queren informarse que pasen por aquí e falen comigo e un pouco os orientaremos para ver que pasos a dar estamos a falar estamos a falar, estamos a falar de eh, dunha reclamación que a nivel económico pode representar unhas cantidades importantes. Eh? Entonces, compañeros e compañeiras, realidade estas condicións, e hasta aquí logo a finalizar e falamos do tema, vale? Ahora, ahora, ahora vai a ter a compañeira Lucía a palabra e vos vai a, a informar aquí.